à 4 heures du matin, l'été, le sommeil d'amour dure encore. Dans les bosquets, l'aube évapore l'odeur du soir fêté. Et là-bas, dans l'immense chantier, près du soleil des en bras de chemise, les charpentiers déjà s'agitent. Dans leur désert de mousse tranquille, ils préparent les lambris précieux où la richesse de la ville rira sous de faux cieux. Ah, pour ces ouvriers charmants, sujet d'un roi de Babylone, Vénus, laisse un peu les amants L'âme est en couronne. Porte aux travailleurs l'eau de vie pour que leurs forces soit en paix en attendant le bain dans la mer à midi.